Знаете, я приходил сегодня, пришел сегодня сюда как посол э, Германии для того, чтобы почтить э, честь э, жертв э, варварских э, немецких преступлений, совершенных здесь немцами во Второй мировой войны. Я думаю, что для Белоруссии здесь, конечно, это место большой трагедии. И просто хотел сказать, выразить, э, что Германия никогда не будет забыть то, что здесь произошло от имени Германии. Эти невыразимые боли, которые здесь э, произошли. И я кляняюсь перед вами. Спасибо вам. Спасибо вам большое.